In den Videoaufnahmen erkennt man auch Randalierer, die gut organisiert wirken. Dieser Trupp rückt auf Kommando zurück und vor. Besonders auffällig die beiden Flaggenträger. Die Fahne scheint mir zu der Organisation oder Strömung Partisanen zu gehören, die wiederum zur türkischen TKPML gehört. Eine kommunistisch äh, sich selbst revolutionär verstehende Organisation aus der Türkei. Diese Leute bringen natürlich ähm, ihre Konflikterfahrungen und ihre Verständnisse mit in solche Situationen ein. Und ähm, diese Erfahrungen sind geprägt von sehr viel härteren Auseinandersetzungen auf der Straße mit der Polizei, auch äh, einer größeren Selbstverständlichkeit ähm, von gewalttätigen Protesten. Gruppenfoto mit Flagge. Auch diese Gruppe ist durch ihr Logo gut zu identifizieren. Es ist die antifaschistische Brigade aus Castello in Spanien. Im Netz finden wir sie wieder, ihr Kürzel BAF, BAF. Die militante Gruppe hat ihre Heldentaten in Hamburg mit zahlreichen Videos und Fotos verewigt. Hier filmen sie ihren Kampf gegen die Wasserwerfer. Und sie waren da, als Geschäfte wie der Rewe-Supermarkt geplündert wurden. Wir fahren nach Castellón, nördlich von Valencia am Mittelmeer. Eine kleine Provinzhauptstadt mit einer starken Unabhängigkeitsbewegung. Unabhängigkeit von Spanien. Wochenlang bereitete sich die BAF auf Hamburg vor, veröffentlichte sogar ein Videomanifest zum G20-Gipfel. Seattle, Berlin, Genua, Washington und jetzt Hamburg. Am 7. Juli treffen sich in Hamburg die wirtschaftlich und politisch mächtigsten der Welt. Und hier haben sie sich auf Hamburg vorbereitet. Das inoffizielle Clubhaus der BAF. Es heißt Cosa Nostra, ein Mafia-Wortspiel. Überall prangt das Logo der BAF. Es zeigt, ihren Kampf gegen Faschismus führen sie nicht nur mit Worten. Wir finden eine Gruppe, die in Hamburg war. Am Abend werden wir zu einem verlassenen Haus geführt. Den Ort erkennen wir sofort wieder. Hier haben sie auch ihr Videomanifest zum G20 gedreht. Vor selber Kulisse soll nun das Interview stattfinden. Der Mann nennt sich José. Seine Gruppe seien normale Leute, arbeiten als Zimmermann, Masseur oder Lehrer. Nach Hamburg seien sie gefahren, um gegen das faschistische, kapitalistische System zu protestieren, auch mit Gewalt. Die Gewalt ist immer dann gerechtfertigt, wenn sie als Selbstverteidigung ausgeübt wird und nicht zum Selbstzweck. So wie Ulrike Meinhoff von der RAF sagt, wirft man einen Stein, ist das eine strafbare Handlung. Werden tausende Steine geworfen, ist das eine politische Aktion. Zündet man ein Auto an, ist das eine strafbare Handlung. Zündet man 100 Autos an, ist das eine politische Aktion. Wir zeigen José die angezündeten Autos in der Elbchaussee. Die Gewalt an sich verurteilt die BAF nicht. Getroffen habe es aber die Falschen. Wir glauben, dass es als militante Antikapitalisten unsere Pflicht war, am G20 präsent zu sein. Wir haben aber an keiner einzigen Aktion teilgenommen, die einem Arbeiter oder der Arbeiterklasse geschadet hat. Wir treten dafür ein, dass die Selbstverteidigung gegen das System legitim ist, nicht aber, dass Autos oder Läden von Arbeitern angezündet werden. Überraschend findet er, wie reißerisch deutsche Medien, besonders die Bild-Zeitung, zur Treibjagd aufrufen. Denn mehr Gewalt als sonst habe es doch gar nicht gegeben. Typisch Systempresse, findet er